Samatim. Oduu keenya jalqabaatiin irreecha bara kanaa caalatti milkeessuuf tokkummaan keenya murteessaadha jiran. qeerroon gudinaalee Oromiyaa garaa irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii laataniim irreechi hedduu. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa oduu Dujoo isinitti hima Ansaraa Isabaatiim. Oduu keenya jalqabaatiin irreecha bara kanaa caalatti milkeessuuf tokkummaan keenya murteessaadha jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa Oromiyaa Miidiyaa neetworkiif yaada isaanii laataniim. Irreechi iddoo Oromoon tokkummaa aadaa fi eenyummaa isaa itti agarsiisudha waan ta'eef qaama irreechaa fi Oromoo gargar fageessuu barbaadu kamillee carraa kennuu fi hin qabnu jedhan qeerroon godina Baalee magaalaa Roobee Harargee Bahaa Awwadaayee fi Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollom. Mootummaan irreecha bara kanas akkuma bara darbeen sababa dhibee koronaatiin namoonni hammee murtaa'e qofti akka irreeffatuuf dursee shira xaxaa jira. Sababbii ta'eef Oromoon shiraa tahee jedhamee hojjetamu kana lafa jala itti qophaa'utu irra jiraata jechuun dhaamaniitii jiru. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tukkee Kutaayee magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa milkeessaa Gaachisaa qaamota nageenya mootummaatiin hidhamaniiti jiru. Qabsaa milkeessaa gaachisaan loltu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u giddu galeessa Oromiyaa keessa socho'uun waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy ahmadiin bobbaafaman waraanaa turuu jaalli qabsoo waliin diina lolaa turan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeetii jira. Qabsaan kun maqaa qabsoo jaal Oromiyaa jedhamuun akka beekamu ibsuun humnoota sirnaaf xanyaa lafa qabsiisuuf socho'an hedduu ajjeese ofiifis akka wareegame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii ti jira. Godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xareetaa keessatti hidhattoonni murna bilisiginnaa maqaa shanee jedhuun uummata dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Kamisa darbee gaafa fulbaana lama bara 2021 dargaggoo maqaa isaa Abdurrazzaaq Isaa jedhamu barataa kutaa kurnaffaa kan ta'e balleessaa tokko malee poolisoota humna addaa Oromiyaatiin reebichi cimaan irratti raawwatamuu jiraataan naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeetii jira. Haalumaa wal fakkaatoon barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbiitti barsiisanii gara Naqamteetti deebi'aa turan irratti humni addaa poolisii Oromiyaa isin ergamtoota shaneeti jechuun reebicha irratti raawwachuun ibsameeti jira. mootummaan baltsiginaa daandii gargaarsaa akka gamtaan afrikaa gaafate waraana kaaba biyyattii keessatti babal'atee jiru irratti mootummaa baltsiginaa deeggara jedhamee himatamaa kan ture gamtaan afrikaa dhiheenya kana haala itiyoophiyaa keessaa irratti yaaddoo qabu ibsee jira jedha maddi oduu deeyilii meeyilii. Oggora Tigraay irra kaa'ameen daa'immanii fi dubartoonni kuma dhibba afur caalan hamaaf saaxilamanii jiru kan jedhe Deelii Meyil gamtichi uummata nagaa dhimma. Ijoo keenya jalqabaatiin godina Shawaa Lixaa magaalaa gincii fi naannawaa isheetti kaadiroonni paartii bilxiginnaa milishoota wajjin ta'uun lola kaabaa irratti hirmaachuu diddan jechuun namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Kana malees duula waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan banee uummanni faana hiriiruu qaba. Sababa ja'uun dargaggoota hedduu adamsaa akka jiran maddeen addeessanii jiru. Kanuma hordofuun baajaajii fi konkolaataan imaltoota fe'u galgala sa'aatii 12 booda akka hin sochoone ugguranii jiraachuun ibsamee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa harxummaa fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa komachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokkoo oliif tajaajilli ibsaa irraa addaan cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirraa jiru. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessiin bishaanii fi tajaajilli telekoomii adda citee jiraachuunis himamee jira. Godina Harargee, Lixaa, Aanaa, Mi'eessoo, magaalaa Asabootii fi naannawa isheetti waraanni murna biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo soortu jo'uun uummata nagaa reebuu fi hidhaa jiraachuun gabaafame. Torbee kana qofa keessa magaalaa Asabootirraa dargaggoonni hedduun humnoota kanneeniin qabamanii kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Guutoo Ahmad Ahmad Callee Murteessaa Shaam firoomsaa Kadiir Anwaar Kadiirii fi shamarree Muntahaa Jaamtuudha. Aanichatti san argamtu araddaa daalachaa keessatti ammoo ilma keessantu waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira jechuun maatii guutuu haadha daa'ima ji'a jahaa dabalatee humnoota kanneeniin butamuun mana hidhaatti darbatamu maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaa ja'amuun kan yaamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamfamuusaa maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safarjaamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa isa ukkaamsee jira. Kaleessuma sa'aatii walfakkaataatti magaalaa Buraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraana itiyoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni bilchiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisaa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsaatii jira. ibsi injifannoo koomaandii poostii Tigraay akka jahutti adda waraabaa